शूट हो रहा है बोल बात का सॉन्ग देखो व्यूज जा रहा है जा रहा है बोल बात बोल बम बोल बम देखिए हो रहा है ए मौसम बाप रे बाप मौसम क्या है उधर हाँ? देखिए मौसम कितना तगड़ा दिख रहा है बना है देखो यहाँ नवलदा है अरे यार देखो कैसे हो गया है चेहरा जीतो साला यही करे जो रिकॉर्डिंग दूसरे ने सुनी दियो जे चड्डा देखि ले करो बलवा उठ के कसवा कर बुला रहते एकदम बढ़िया लगने देखि ना बात करो दिया देखो यहाँ पर देख रहा है अभी रिकॉर्डिंग बलवा उठ के कसवा कर बुला कैसे देख रहा है Thank you.